Профессии. Какие знаете профессии вообще? Вот интернет-профессии. Системный администратор, дизайнер. Какие еще? Копирайтер. Еще? Бухгалтер. Верстка. Программист. Реклама. Психологи. Консультанты. Да, еще? Переводчики. Переводчики, преподаватели. Еще? Рекламой кто занимается? маркетологи, таргетологи, директологи, да, то есть по-разному называются. пол менеджер онлайн-консультант на сайте, да. Менеджер по продажам есть? Да. Есть, да, очень много. Так, еще? Брокеры. Брокеры. Ну, это больше не удаленная работа, ну, да. это брокерство, да. Личные помощники есть? Есть. Так, еще? Есть еще идеи? Администратор соцсетей. Администратор соцсетей, да. То есть профессий реально много. Кто вот сейчас услышал для себя какую-то вот интересную для себя? Долго только. Долго ну, только, да. Ютуб-специалист. Ютуб-специалист, да. Смотрите, давайте несколько разберем. Я для вас выписала пять, их на самом деле очень много, да, но мы пять с вами разберем. Эти профессии, они очень востребованы в том плане, что очень часто нужны такие специалисты. Администратор группы в соцсетях, это может быть ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, сюда же давайте YouTube отнесем, Инстаграм. То есть в чем заключается работа, особенно это поиск интересной информации очень часто, потому что администратор занимается, по сути, контентом очень часто, вкладывает в группу там и так далее. Привлечение трафика, работа в соцсетях, общение с подписчиками. Здесь какая особенность? Здесь можно вести несколько групп. Внизу я пишу вам, что в принципе можно зарабатывать до 3-4 тысяч за ведение одной группы. Но, как правило, администраторы ведут 3-4-5 групп. То есть зарабатывать в принципе можно хорошо что нужно? Вот здесь я выписала, какие умения нужны вот здесь. По сути, умение быстро обучаться, усидчивость, да, и умение искать информацию. Ну, программы для накрутки групп, они для новых групп только работают в том плане, что большие группы обычно не накручивают. Так, понятно с этой профессией? Где найти? А, заказчика? Мы сейчас поговорим об этом чуть позже, где искать заказчика, хорошо? Дальше. Вот профессия копирайтер. По сути, копирайтинг – это написание текстов. То есть есть продающие тексты, да, разные, да? А, написание продающих текстов – оплата за тысячу знаков текста. Это такая, знаете, мера оплаты, да? То есть где-то оплачивают за время, где-то за объем, здесь за тысячу знаков. Тысяча знаков – это полстранички печатного текста, чтобы вы знали. Постоянное совершенствование, естественно, необходимо. Обучаться несложно, но несложно для тех людей, у кого адекватно с русским языком. Да, ну, словарный запас, он пополняется чтением книг, все просто же. И наговариванием. Чем чаще ты с кем-то общаешься, разговариваешь на разные темы, тем лучше. И нужно делать себе портфолио. Опять же, какие нужны, скажем так, навыки, да, чувство ритма и вкуса в тексте. Это если вы когда-то писали сочинение, у вас классно получалось, вы уже можете работать. Предельная грамотность тоже очень важна, хотя не только для копирайтеров, еще для других профессий, естественно, тоже, потому что общаемся с заказчиком чаще всего вот там, да? Усидчивость, умение искать информацию. Далее. Кому известна вот такая профессия? Нет, такие глаза у вас. Вы бы видели, ребята. Смотрите, э, транскрибатор, вообще такая страшное название, да? Потому что на Да, да. То есть, по сути, если простым языком, это из аудио либо видео формата нужно перепечатать тупо текст. Работа простейшая, вообще не перележащая, но она монотонная. И по сути здесь э, не надо никакой специальной подготовки, то есть она не нужна просто. Просто сидите, слушаете и печатаете грамотно, все нормально. Работа часто оценивается в рублях за минуту, и в среднем это 10 рублей за минуту. Ну это хорошая цена, обычно меньше, ну на бирже, по крайней мере. Тебе могут дать, например, интервью. Интервью на диктофон записали, ты его сидишь, слушаешь и печатаешь. Такая вообще работа простенькая, да. Да, У Меня быстро печатали. Вот, профессия личный помощник. Как думаете, что должен уметь личный помощник? Смотри, чей помощник? Ну да. Быть в курсе. Быть в курсе. Да, по сути, ребята, чем больше вы умеете, тем круче. Вообще это многоногий, многорукий, многоног. Да, многорукий, многоног. Вот чем больше вы умеете, тем, тем больше вы можете зарабатывать. Если вы личный помощник, который только умеет тексты писать, вы будете особо зарабатывать. А если вы еще умеете монтировать видео, вести группы, не знаю, там, звонить, обзвоны делать, там, продажи делать по телефону, да, вы сразу становитесь вот таким классным человеком, незаменимым. Заказчик вас не захочет терять, поэтому он будет вам больше платить. Собственно, я не буду это все перечислять, вы, наверное, уже прочитали, да? Да. Дальнейшем лично помощник также может стать партнером по бизнесу. Партнером по бизнесу, да, очень часто развивается. Компетентен во всех вопросах и ответах дальнейшем. Да. Менеджер по продажам. А, кому звонили, вы, допустим, оставляли какую-нибудь заявку, и вам звонит менеджер по продажам и говорит, здравствуйте, я в такой-то компании. Кому звонили? Всем звонили, да? работает удаленно. Это знаете, как выглядит? Ну, чаще всего. Это девушка в таких домашних штанах сидит на диване, у меня тут гарнитура, и она звонит, здравствуйте, я менеджер там, да? Вот, такое бывает. Здесь вообще, по сути, надо уметь только продавать, и вот чем лучше вы это делаете, тем больше у вас будет заказчиков, и они будут другого качества. Стрессоустойчивость. О, это точно. Стрессоустойчивость – это да. На самом деле вам надо просто понимать, что за каждым сайтом люди стоят. Не роботы, да, кто-то пишет тексты, кто-то рисует, да, кто-то верстает эти сайты, кто-то их рисует, эти сайты. Кто-то там онлайн-консультант. Вот за каждым сайтом есть люди, которые его поддерживают. Вы можете стать одним из этих людей.